como yo he hecho este video acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo carajos te va? Bienvenido a este canal. Hoy vou falar muito sencillamente, muito rápidamente como eu he hecho este vídeo que vocês acabam de ver. Vamos de uma. Mais sencillo do que tu, do que imaginas, então en assim, esse vídeo eu vou falar como eu he hecho la iluminación, el de humo aí ¿vale? Que quizás tu está pensando que eu he de uma forma, mas não é quando vês como eu he hecho, te vas a cagar no pantalão, ¿vale? preparação de la del producto ahí, ¿vale? ¿eh? El clásico ahí, agua, glicerina, mitad, mitad, ahí en ella y te va a quedar una gotitas ahí maravillosa ¿vale? No hay mucho que decir eso. La iluminación, ¿vale? La iluminación, para, para este video yo he hecho... Eh, bueno, que quede claro también ahí antes que yo me olvide que este es el primer video que yo he hecho en esa categoría ahí, ¿vale? Para esse vídeo eu vou, hecho dois pontos de luz. minha luz principal, a luz de la ventana, ¿vale? Pero sim um horário específico, que era como as 3 mais ou menos que dava essa luz forte aí, Sim, essa luz, que era a luz principal, foi na luz de fundo, então, vale? Essa luz principal é o que vai dar todo el, é, toda a beleza aí. Beleza é a cagada, né? toda a beleza aí, vale? É, e como luz secundária, eu usado é, mi, fonte, é, mi, mi canhão de LED, que já fiz é um review já, pero este canhão de LED só como relleno. Ah, mas eu não tenho um canhão de LED. E, bueno, então se tu não tem, pede ajuda a alguém, vale? E com um tecnoporto pode muito bem fazer essa luz de relleno, vale? É, queda perfeito, assim como tal qual tu está mirando agora aí, vale? É, Entonces, dos puntos de luz, una luz eh, trasera y una luz de relleno adelante para que tú veas la marca ahí, ¿vale? ¿Vale? Esa fue la iluminación muy sencilla, tú puedes hacer eh, y puedes crear otras cosas con esas iluminaciones de ventana ahí, ¿vale? Antes de proseguir con el humo, con el efecto humo y un cherry, también tengo que vender mis cosas, eh, también tengo que ganar platita, entonces entre aí em minha página web, eu te tenho um enlace aí abaixo, em eh, minha tenda aí, tu vai ver que há prints e há também fotos digitais em venda aí, vale? Então, se tu eres de qualquer parte do mundo aí, eh, de Espanha, não sei de onde me vês, se és que alguém me vê, tá vendo? três que me vê, não? <laughs> La cagada. Pero bueno, se daqui 10 anos tu tá mirando aí, quizás pode comprar um. Eh, entre en la página de Getty y tú vas a poder adquirir fotos exclusivas ahí digitales y de ahí puedes hacer tu print en el país que esté, ¿vale? Si tú eres de Perú, Colombia o Chile, puedes entrar en la página de Cuelga ahí, ¿vale? Cuelga es una tienda online de, de venda de prints, no hay solo mis fotos, obvio, pero hay un montón de cosas, pero puedes adquirir ahí, elegir la foto, pedir print, eles vão se encargar de, encargar de todo, de, de imprimir, de emoldurar e enviar a tu casa aí, ¿vale? É uma boa opção de regalo aí, se tu necessita um regalito ou se simplesmente quer apoiar a, a este, esta bestia tá, que, te, que vos habla, <laughs> ou simplesmente tu queres apoiar aí, apoiar esse canal, ¿vale? Bem-vindo seja. Vale, então, o tão esperado efeito 1 aí, que é utilizado para selo. talco de pie, ¿vale? Talco de pie en spray, ¿vale? Entonces, si tú, tú lo haces acá, mira, ¿ves? Entonces, la misma forma yo he usado acá y mira cómo se queda, ¿vale? Pero solo quedó así debido a la fuente de luz principal que yo tenía a la parte de atrás, ¿vale? Si no, no aparece ese efecto de humo que da un efecto ahí medio de, de hielo, de frío, whatever. Bueno, para hacer eso recomiendo el uso de mascarilla. Yo he usado porque si no, pucha, te mueres ahí sufocado. ¿Vale? Te esperabas esa, te esperaba que era una máquina de, humo o algo así, ¿no? Entonces, algo que tú puedes hacer y, pucha, de hecho, te puedes usar en otras producciones muy barato y se queda bueno hasta, ¿no? Eh, la llenada del, del vaso, bueno, la llenada del vaso muito sencillo, A câmera em mano, he desde arriba, he eh, ajustado ele foco manual sempre, ¿no? E pucha, depois em edição eu hecho zoom, zoom out e zoom in aí e já tá, não? É... Eh, A câmera que já é usado he usado la cámara que tengo, la única, eh, la de siempre, la Nikon D3400, que no es una cámara así, pucha, para vídeo, pero está bueno, ¿no? Es lo que hay y te incentiva a hacer todo lo que puedas con lo que hay, con lo que tienen, ¿vale? Bueno, finalizando acá, eh, bueno, es eso, ¿no? Eh, hay algunas personas que me preguntarán, ah, ¿qué cámaras has usado? ¿Qué iluminación has usado? Bueno, acá ensinando todo o pouco que é usado, não? E que deu um resultado aí razoável aí, não? não ha, não ha sido assim, puxa, o vídeo do Oscar, pero, pero não tá mal, não? Vale, e isso, puxa, se te ha gostado, se te ha servido essa info, não te olvides suscrever-te aí, vale? Me dá um apoio aí, pois que quiser. Se te ha inspirado, se te ha motivado a criar aí. É isso. Nos vemos na próxima. Saludos. Hasta luego.